Kypäriä on tosi paljon erilaisia. Helposti saattaa mennä sormi suuhun, kun lähtee valitsemaan kypärän. Ihan ensimmäiseksi tietenkin täytyy valita oikein kokonainen kypärä. Se ei saa höyskyä päässä, mutta se ei saa myöskään painaa mistään. Hinnasta riippumatta kypärän sisältä pitää löytää tuo CE-merkintä. E tietenkin täytyy valita tyylille sopiva kypärä, että haluatko sporttisen vai enemmän semmoisen katuuskottavan. Ja kun sä löydät mieleisen kypärän, sitä tulee varmasti myös käytettyä ja pyöräytyä paljon enemmän.